sobre ruedas, pero no saben dónde van, no saben dónde van. Solo un de algo que quieren más solo un de algo que quieren más que quieren verdad.